Arkadaşlar herkese merhabalar. Uzun zaman önce yapmış olduğum el yapımı motosikletin e, bugün ilk defa yıkama işlemini yapacağım. E, bir yıkayalım parlatalım projeye devam etmeye başlayacağız artık.